Yo digo yo que Sandra y gribo я подраз Как мне была разум убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верила аллегориями Съедены будут эти пираты Моя а дикая